die moderne Hochschule in zehn Jahren sieht nicht viel anders aus als heute, weil wir meistens der Verwaltung angegliedert sind und das schwerfällige Prozesse sind. Ähm, aber wir sind sicher etwas bewusster unterwegs, hoffen wir es doch.